Национальный траур по рысу! Национальный траур по рысу! Мы требуем национальный траур по рысу! Мы требуем, чтобы прекратили гулянку в день города! Нур-Султан не мой город, и тем более не в этот год, не в тот момент, когда происходит трагедия. Если власти, еще раз говорю, не услышат, мы еще заявим о себе. Мы заявим о себе. Мы не только не даете говорить здесь на трибунах, мы найдем место сказать свое слово. Мы найдем. А если вы будете препятствовать, то, что вчера вы увидели от Роу, мы на вас это испробуем. Так что не вините, не, не доводите народ до зла, властям это, а гражданам, объединяйтесь, граждане. Наша сила в единстве. Мы источник власти. Халық бастайды, халық жеңеді. халық бастайды халық жеңеді үдеріс халық бастайды халық жеңеді шалдар кетінде бір шал кетті бір шал кетті ал олардың орнына тағы да шалдар келді <laughs> ей ондай болады ма шалдардың уақыттары өтті уже қазір жастардың уақыты келді қазір инновацияның уақыты келді <laughs> сосын олар бізді былай тоқтата алмайды уақытқа тарихқа қарсы шыққан ешқашанда жақсылық келмейді шалдардың уақыттары кетті иә, поэтому шалдар кетіңдер шалдар кетіңдер шалдар кетіңдер шалдар кетіңдер шалдар кетіңдер шалдар кетіңдер ол митинг деген осындай болу керек а не там концерт какой то десін десін бүгін жалауды сүйе шал елді қалай басқарамын деген мен айтарым деген осылай мына аналар бар дейді оларға айтып қойдық қазір э, әрбір адамға 21 бір мың э, әрбір балаға жиырма мың алуға болады деді иә дұрыс енді соны алу үшін мына аналар өздерін, өздерінің қайшылығын көрсету керек бұл қандай вообще сұмдық это бред настоящий каждый балаға қырық иә, екі өзін иә өзінің это қайшылығын көрсету керек ол қандай бұл позор өзі еще былай айтарым деймін мына айтады тыныштық тыныштық тыныштық болсын деп айтады имамдар тоже айтады ойбай тыныштық болсын соғыс болмайды соғыс никогда болмайды осы тыныштықты қазақ халқы ақырындап тыныштықта қырылып жатыр соның кесірінен мен айтарым деген мына резолюция тағы да ұсыныс беру керек еді мынау қазақ халқы құрылтайды ашық алаңда өткізуге еркін берілсін ашық бұрынғы қазақтар сияқты мына көк аспанның астында бүкіл қазақ қауым мына ен далада қалада степті это өзінің құрылтайын өткізуге еркіндік берілсін сондай міне сондай болсын дұрыс міне атын талғат орал қаласына келді арнайы бірақ жаңағы митинг ешқандай бірдеңе болды концерт болып кетті концерт болып кетті концерт сияқты жиналыс сияқты ешкім аузымызға ондай митингі керек жоқ бізге сол себепті қазір уақытта ең халықтың жағдайын ойлайтын митинг керек бізге бір ай бір ай болды осы аналар мәселесін қозғап жүрмін аналардың сол кезде аналардың мәселесін шешуде иә екі мың тоғызыншы жылғы отбасылық кірісті есептеу ережесіне өте кедергі сол ішіндегі жаңағы көп нәрсені алып тастау керек бірінші және қазіргі уақытта жер Э, кеше кім айтты тоқаев жер шетелге сатылмайды деп айтты ұсталам дейді бірақ ол қате ол үшін бізге конституцияға енгізу керек жер шетелге сатылмайды және жалға бермейді біз сол кезде ғана тұрақтанамыз және кешегі атырау қаласындағы болған оқиға ол әлеуметтік теңсіздік яғни э, бұл жердегі шетелдіктердің ақшасы көп біздің қазақ ақшасы аз сол себепті мұндай айқай болып тұр сол себепті э, біз енді олардың кен орындардағы өз қазағымыздың қазақстанның азаматтардың ақысын өз жерімізде көтеруіміз керек соған біз атосу керек және мына арыстағы оқиға арыстағы кеше оқиға соған құдай қаласа біз жүреміз барамыз арыстағы біз тәуелсіз комиссия құрамыз тәуелсіз және қадағалаймыз және мемлекеттік тарапынан болу керек оған қоғам белсенділері кім сияқты азаматтар ену керек себебі бұлар қазіргі уақытта оларда әлі әлі снарядтар жатыр деп жатыр және оларда жаңағы қауіпсіздік қорқады әлі сол себепті барып мемлекет радиациясын анықтау керек және халық үрейленіп қалған сол жерде пехота барып жұмыс жасау керек э, және неше адам э, шыны керек зара шекті неше адам өлді неше мүлік жаңағы э, шығын кетті соның бәрін барып біз комиссия жасауымыз керек және мына қазіргі уақытта бәріміз қазақпыз мына жерден сол себепті мына жерден қазіргі уақытта телеарналардан білесіздер ғой телеарнадан анау ләйлә сұлтанқыз деген бар немесе аша баша деген бар отырып алып біздің ұлттық немізге қайшы как будто бірдеңе деп тағы бірдеңе айтып бізге намысқа тиіп отыр соны тоқтат орнына ұлттық бағытта біздің көзімізді ашатын қылу керек және қазіргі уақытта парламент таратылып парламент екі, екі сенат пен мәжіліс қосылып бір ұлттық бағыттағы парламент болу керек себебі мына парламент өтірік ұйықтап отыр және мына қазіргі уақытта сайлау туралы заң ақпаратқа туралы заңға өзгеріс енгізу керек және президенттікке кандидатқа үміткер ретінде мына тізімді алып тастау керек себебі ішінде өтірік анау да болмайды мынауды оған ә, шек болмау керек кім түседі мен сүйемін ба ол сүйемін бәрібір ашық болу керек және мына бейбіт митингді өткізу туралы заңға өзгеріс енгізу керек біз кез келген уақытта шығара алуымыз керек ұқатамауымыз иә, керек иә, мына иә, иә. мына митингте өтіп ол деген митинг осылай ашық айқын жаңағы айту керек және жаңағы айтамын мына жерден аналар мәселесі және мұғалімдер мәселесі көтеру керек себебі қазіргі уақытта мұғалімдер жаңағы саяси ойындарға салмау керек себебі әкеліп анағанда мынау жүрмеу керек ол тек қана білімге білім беру керек болды ол ешқандай партияға мүше болмау керек тек қана өзінің білім беру керек тәрбиелеу керек болды рахмат мен елге айтайын дегенім э, қазір <coughs> біздің басымызда отырған билік халық пен тұрғындарды шатастырып алған билік біз халықпыз біз тұрғындар емеспіз біз елміз э, отан мен мемлекет шатастырған билік дұрыс мына отан ол мемлекет екі, екі бөлек дүние біз отан үшін от жанымыз күйіп жүрген халықпыз сондықтан мына биліктегі коррупцияны тоқтату үшін оны коррупцияны коррупцияның бар екенін биліктің өзі мойындап отыр оны бізбен сіз айтып тұрған жоқпыз дұрыс коррупциямен күресу үшін заң қабылдады коррупциямен күресу үшін кезінде фин полиция болды одан кейін қазір служба экономического расследования тағы сияқты бір қатар мемлекеттік қызметтер бар ол коррупцияның егер жоқ болса мемлекет үкімет билік ондай заңды қабылдамас еді ондай мекемелерді ашпас еді ол ашты неге өйткені коррупция бар коррупцияның соншалықты көбейіп кеткендігі халықты тоздырып жіберді 30 жылдың ішінде енді бұл коррупцияны тоқтатудың менің түсінігімше бір ақ жолы бар ату жазасын статьяны енгізу керек дұрыс өте дұрыс қазіргі билікте жүрген коррупционерлерді түрмемен қорқытамайсың штрафпен қорқытамайсың оны қорқытудың бір ақ жолы бар ату жазасын енгізу отан халыққа отанға қарсы қызмет істеген үшін қарсы заң қабылдаған үшін қарсы тірліктер жасаған үшін ату жазасын енгізу деген ұсыныс өте дұрыс менің ойымша басқа ешқандай жолы қаған жоқ кезінде сталин сол заңды пайдаланып мемлекет аяғына тұрғызған қытай мемлекеті сол заңды пайдаланып қана аяғын тұрғызды біздің құрам, мемлекеттің құрамындағы коррупцияның соншалықты тереңдеп кеткендігі біз тек адамның өмірімен ғана қорғамасақ басқа біздің ешқандай мүмкіндігіміз қалған жоқ мен солай түсініп тұрмын дұрыс өте дұрыс бұл күні қазақты сұмдық қылды уақыт бар ағайындар иә бүгін міне бәріңіз көріп отырғандай бейбіт шеру және рұқсат етілген бейбіт шеру өтті бұл да біздің жеңістеріміздің бірі шығар енді үкіметтің бізге құлақ асып тағы да бір нетіп жатқан шығар үкімет өздері не айтса да мысалы оппозицияға айтарым мына жерде сөйлеп отқан оппозицияға айтарым ей кетіңдер болды жастар келді сендердің сөздерің бітті уже және жоғарыдағы ағаларға айтарым ей кетіңдер болды жастар келді сендердің бүгінгі күнде бәріміздің айтып отқанымыз мысалы айтатын болсақ лампочканы бұрау свет өшіп қалды ананы істеу ондай проблема керек емес бізге біздің түбінен алуымыз керек бұл проблемалар егер де бүгін біз бір проблеманы шешетін болсақ мысалы айтатын болсақ е сен бір жерің ауыратын болса температураң көтерілсе температураң дәрісін қанша ішсең де ол по любому аурудың түбін таппасаң ол по любому жаңағы нете береді сол секілді бізде қазіргі шығып жатқан проблемалар түбі қай жақта өздеріңіз бәріңіз білесіздер ол билікте билік пен халықтың арасындағы Э, қатынастың жоқтығында билік өзі бір мемлекет халықтың өзі бір мемлекет болып қалды е ағайындар е олар патша емес неге патша дейсіңдер е олар патша емес олар халықтың менеджері осындай халықтың қызметшілері дұрыс қызметшілері қабақ дұрыс сіздер неге оны патша деп билік деп қылша алдарына сый сыйнасыңдар ей егер де сөйтіп сыйлайтын болсаңдар алдарында да құдай қылып қойыңдар оларды дұрыс дұрыс олар бізге құдай емес олар біздің жұмысшыларымыз неге түсінбейсіңдер соларды олар жұмыс етуіміз керек егер істемей ма халыққа көңіл бөлмей ма кетсін кетсін кетсін кетсін қазір қарап отқан кезде арыстың мәселесін айтық, арыстағы ағайындар сіздер біз, біз сіздермен біргеміз сіздермен бірге мәңгілік боламыз халық қазақ халқы сіздерге мен көмектестім және де халық бүкіл қазақстан көмектесі, біз оған міндетсінбейміз біз міндетсінбейміз е барлық халық көмектесіп жатыр ғой е тынышталыңдар е тынышталмаңдар Э, билік көмектесу керек халық емес. Міндетті. Міндетті ол. Міндетті. Сендер тыныш жаттыңдар. Ә, ағайындар. Осы күнге дейін сендер тыныш жаттыңдар ғой, айтыңдаршы. Е, шымкенттік бауырлар бәрін тыныш жаттыңдар. Айтыңдаршы. Е, тыныш жатқан кезде сендерге кеп айтты емес па? Е, бомба жарды емес па тыныш жатқан кезде? Бұққан сайын, сұққан сайын олар арқаға жаққа береді сендерді. Төбелеріңе бомба жарды. Жатыңдар тағы. Жатыңдар сендер үстіне тағы бомба жарады содан зарилеп жылайсыңдар е илеп жылаудың қажеті жоқ түбінен құрту керек бұны түбінен құрту керек мәселе сендердің айда айтып отқан быты нан жетпей қалды анау бітпей қалды оның бітпей қалды е өмір бақи бітпейді егер де сен түбінен жұлмасаң өмір бақи олар бітпейді дұрыс ол мәселенің бетін сипап қойғаннан мәселе шешілмейді дұрыс түбінен құрту керек болды біздің шешіміміз сол алтысы күні қаралы күн жариялану керек қаралы күн жарияладыңдар ма жарияладыңдар ма алтысы күні қаралы күн жарияламасаңдар біз алтысы күні е әнші сымақтар е страустар елдің басына күн туған кезде құмға басын тығып көттерін көрсетесіңдер шынын айтқан кезде ей страустар сымақтар ей тоқаевтың қолына алтын алып жүрген медаль алып жүрген ей журналистер дұрыс қайдасыңдар ей халықты қолдамайсыңдар ма а е ақынсымақтар қалмақан сарин тағы да басқа ақындарың ей халық болсаң ақын болсаң халқыңа жақын бол дейді дұрыс ей ақынсыңдар ма или биліктің ақынысыңдар ма шығыңдар да кетіңдер биліктерің сарай ақыры сарай билік кетсін билік кетсін uzun vakit geldi. Biriketsin. Benim adamlarımız biz. Biz Kazak'tın gelecek yaşlarımız balıklarınız batırsızlar. Bugünkü konu balıklar batır. Ey ağayın 20-30 adamga bizim Kazak ata babamız 20-30 adamga bu жерді тастап кеткен жоқ. Бәрімізге тастап кетті бұл.